I tētahi rā, tē noa ora tētahi tangata, ko Taramea tōna īngoa. Kua ārāwei atu ai ia i a Matapō i roto i te wao rākau, i te ora iwa, i te pō pongi. Ko te aka koroanga i ārawe i e rāo, koia oki e pūpū-waa. I a rāo e pūpū-waa ara, kua karanga atu a Taramē ki a Matapō. Oro ki Mokoiro. Kua pao atu a Matapō. Ka aka ai e koe. I te pae o Peanga, ko Araara atu a Taramē ki a Matapō. Auē, tāwhiki koe i te oki, te ano nei au kai mānga, e onge teia.